Astăzi vorbesc despre a fi. Mulțumesc, Oana! O să zic uh, puțin ce am înțeles eu din uh, monologul lui Hamlet de Shakespeare. A fi sau a nu fi. Asta e întrebarea. Mai frednic oare e să rabzi în cuget a vitregiei prăștii și săgeți? Sau arma să o ridici asupra mării de griji și să le curmi? Să mori? Să dormi? Atât și printr-un somn să curmi durerea din inimă și droaia de izbeliș ce-ți date cărnii. Este o încheiere cu cernic de dorit. Să mori, să dormi și poate să visezi. Aici e greul, căci ce vise pot răsări în somnul acesta al morții, când ne-au lepădat hoitul muritor. La atât se cuvine a cugeta. De ce viața e năpastă? Altfel, cine ar mai răbda lumii bice și ocări, călcâiul tiran, disprețul omului trufaș, chinul iubirii în van, zăbava legii, neobrăzarea cârmuirii, scârba ce o zvârlu cei nevrednici celor vrednici, când însuși ar putea să-și facă seama doar cu un pumnal. Cine ar răbda poveri, gemând și asudând sub greul vieții? Cât teama a ceva de după moarte, tărâmul neaflat de unde nimeni nu se întoarce, ne încălcește vrerea și mai curând răbdăm aceste rele decât zburăm spre alte neștiute. Astfel, Mișei pe toți ne face gândul și astfel, al hotărârii proaspăt chip, se gălbejește în umbra cugetării, iar marile, în altele avânturi, de ce astea bat din cursul lor și numele de fapt îl pierd. E, nu l-am interpretat eu foarte bine uh, și plus de asta un bărbat uh, Sigur, uh, ar fi uh, mult mai bun interpret al lui Hamlet decât mine, dar pentru mine asta înseamnă a fi. Înseamnă a, a face tot posibilul să fii, uh, nu să nu fii. Nu știu cum să zic. În primul rând, când zic a fi, mă gândesc la monologul lui Hamlet. Și A fi înseamnă a nu trăi degeaba. Pentru tine ce înseamnă a fi? Ceau!